Mimi jina yangu naitwa Peter Kinyajui, nilitoka upande wa Kiambu district, kanja ya Mathari na niko na miaka zaidi ya ishirini tangu niingie Mathare. Wakati huo nilikuwa nafanya kazi ya kibarua barua, baadaye niliandikwa na Mathare Mental Hospital ah, ndio uh, nikakaa kukaa hapa ndio 27 tukaanza muungano Muungano tulianza sababu ya matabu tulikuwa nazo, na kwa wakati huu naona tumeendelea sababu tulipata maji ya kuuza. Uh, tunatarajia tena kununua shamba. Tulikuwa wengi, lakini sasa tumekuwa wachache, lakini bado tunaona bado tunaweza kuwa na kufanya kitu.